हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये video Tally E R P nine और प्राइम को लेकर के है और दोनों ही के बीच में स्टॉक आइटम में क्या डिफरेंसेस हैं कैसे हम मल्टीपल स्टॉक आइटम की तरफ जा सकते हैं और मल्टीपल स्टॉक आइटम को कैसे हम टैली ईआरपी नाइन में यूज करते थे और प्राइम में कैसे यूज करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर आपको ई आर पी नाइन अगर आप यूज़ कर रहे हैं अभी भी हालांकि प्राइम में आ गए होंगे शायद लेकिन अगर आप अभी भी E R P nine use कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ई आर पी नाइन ही ओपन किया है मैंने और इसमें इन्वेंट्री इन्फो आपको दिख रहा होगा ये इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक आइटम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको मिलती हैं गेटवे ऑफ टैली आपकी मुख्य मेन्यू है मेन मेन्यू है टैली की और यहां पर इन्वेंट्री इन्फो में आपको स्टॉक आइटम से रिलेटेड चीजें मिल जाती हैं तो अगर आपको मल्टीपल स्टॉक आइटम बनाना है तो गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए यहां पे इन्वेंट्री में आई जो है रेड में दिख रहा है आपको आप केवल कीबोर्ड से आई प्रेस कीजिए आप यहां पे आ जाएंगे और फिर आपको मिलता है यहां पर स्टॉक आइटम तो स्टॉक आइटम में जाने के लिए केवल आपको आई प्रेस करना है तो आई प्रेस कर दीजिए यहां पर आपको सिंगल और मल्टीपल स्टॉक आइटम दिखेगा ठीक है अगर सिंगल बनाना चाहते हैं तो यहां से बनाइए मल्टीपल बनाना चाहते हैं तो यहां से बना सकते हैं तो यहां पर r जो है डिफरेंट वे में दिख रहा है हमें तो हम केवल r प्रेस कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट कराना तो यहां पर जाएंगे और पहला स्टॉक आइटम का नाम यहां पर मैं लिख देता हूं लाइक यहां पे कर देता हूं कीबोर्ड तो ये लिख दिया मैंने कीबोर्ड ठीक है तो ये पहले स्टॉक आइटम का नाम हो गया यहां पर इसको किसके अंडर में डालेंगे कीबोर्ड का ग्रुप क्या है तो ग्रुप भी आप बना सकते हैं यहाँ पर कीबोर्ड का ग्रुप डाल देता हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है तो ये डाल दिया हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया यहाँ पर देख सकते हैं अंडर दिया हुआ है तो यहाँ पे प्राइमरी ही रखिए आप और फिर एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं यहाँ पर यूनिट बनाना कंपलसरी है तो यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस करके आप यूनिट बना सकते हैं तो कीबोर्ड परचेज करेंगे तो नंबर्स में परचेज करेंगे तो यहाँ एनओएस कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं नंबर्स ठीक है तो फॉर्मल नेम में नंबर्स कर दिया आप कीबोर्ड ढाई पौने तीन साढ़े तीन तो खरीदेंगे नहीं होल नंबर में खरीदेंगे तो इसीलिए यहाँ पे number of decimal places zero रख दिया और एंटर प्रेस कर दिया तो ये पहला जो स्टॉक आइटम है वो हमारा क्रिएट हो गया अब यहाँ पे कह रहा है ओपनिंग क्वांटिटी मतलब कि कितनी क्वांटिटी आपके पास है वो ओपनिंग क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल सकते हैं जैसे मान लीजिए पचास टू कीबोर्ड है आपके पास तो पचास डाल दीजिए यहाँ पे और रेट क्या पड़ा वो डाल दीजिए दो सौ रुपये रेट पड़ा तो ये डाल दिया हमने तो यहाँ टोटल अमाउंट आ गया अब फिर यहाँ पर आए तो दूसरा स्टॉक आइटम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम माउस क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखता हूं मैं M O U S E mouse कर दिया एंटर प्रेस किया यहाँ पे इसे माउस को भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डालेंगे और यहाँ पर ये भी नंबर्स होगा और माउस की 100 क्वांटिटी अवेलेबल है हमारे पास और एक की कीमत है एक सौ रुपए तो ये हमने डाल दिया और यहां पे टोटल आ गया है तो देखिए multiple stock item Tally ERP nine में ऐसे बनता है अब देखिए एक और कर देता हूं इसी में ठीक है तो यहां पर मैं कर देता हूं लाइक सपोज कीजिए एलसीडी तो ये लिख दिया मैंने एलसीडी ठीक है तो ये एलसीडी आगे कर देते हैं मॉनिटर तो ये लिख दिया मैंने एलसीडी मॉनिटर और एंटर प्रेस कीजिए इसका भी ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉनिक्स आप ग्रुप अलग से भी बना सकते हैं कोई और स्टॉक आइटम हो मैं अभी वो भी दिखाता हूं तो यह क्वांटिटी डाल देते हैं सात ठीक है और यहाँ पे इसकी कीमत कर देते हैं सात हजार रुपए तो ये सात हजार कर दिया और यहाँ पे टोटल आ गया इसी तरीके से अब हम एक डिफरेंट बनाते हैं लाइक यहाँ पे करते हैं आर आई सी राइस तो राइस का एक ग्रुप डिफरेंट होगा तो यहाँ से ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं उनके साथ सी प्रेस कीजिए ग्रुप बना लीजिए तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रोसरी आइटम तो ये हमने डाल दिया ग्रोसरी आइटम ठीक है तो ये ग्रोसरी आइटम के ग्रुप में जाएगा तो ये ग्रोसरी आइटम कर दिया हमने और एंटर प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट कराइए तो ये चला जाएगा ग्रोसरी आइटम में और यहाँ पर डाल दीजिए एनओएस एनओएस डालेंगे नहीं यहाँ पर एक स्पेशल यूनिट बनेगी राइस के लिए राइस नंबर में नहीं बिकता है ठीक है तो यहाँ पे सिंबल में कर देता हूँ केजी फॉर्मल नेम में किलो और यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस क्या रखेंगे हम थ्री रख देंगे क्योंकि आधा किलो बिकता है तो उसके लिए हमें थ्री रखना होगा ठीक है और यहाँ पर 100 किलो राइस हमारे पास उपलब्ध है तो ये 100 किलो डाल दिया हमने ठीक है ओपनिंग क्वांटिटी 100 किलो है और यहाँ पर एक किलो की कीमत डालनी है हमें तो चालीस रुपये एक किलो की कीमत डाल दी हमने दूसरा स्टॉक आइटम हम यहाँ पे शुगर बना लेते हैं तो ये शुगर लिखा हमने और यहाँ पर टैप बटन प्रेस किया यहाँ पर देखिए ग्रुप्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं ग्रुप्स कोई भी ले सकते हैं जिसमें आपको शामिल करना हो भाई शुगर है तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स तो होगा नहीं तो ग्रोसरी आइटम होगा ये तो ग्रोसरी आइटम में जाते हैं और यहाँ पे किलो यूनिट बना रखा है हमने यहाँ पर जाएंगे और फिर यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो ओपनिंग क्वांटिटी तो मान लीजिए 120 किलो चीनी आपके पास उपलब्ध है ठीक है और एक किलो की कीमत चौवालीस रुपए है तो ये डाल दिया हमने तो इस तरीके से आप मल्टीपल स्टॉक आइटम बना सकते हैं अगर एक बार में इसको सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए ये सेव हो गया ठीक है इस तरीके से आप टैली ईआरपी नाइन में बनाते थे अब प्राइम की कहानी क्या है यहां पे देखेंगे तो यहां पर आपको इन्वेंटरी नाम की चीज नहीं दिखेगी तो यहां क्रिएट दिया हुआ है देखिए ना ऊपर एकदम क्रिएट दिया हुआ है तो क्रिएट पे जाएंगे तो आप यहां पे आएंगे देखिए ये ये जो है स्टॉक आइटम है तो यहां पर आपको मल्टीपल नहीं दिखेगा यहां पर डायरेक्टली इस तरीके से आ जाएगा ठीक है और अगर आप यहां से मोर डिटेल पे जाते हैं तो ये देखिए ये मोर डिटेल में आ गए तो यहां पर भी आपको कोई बहुत खास नहीं दिखेगा कि यहाँ पर मल्टीपल आपको यहाँ पे दिखेगा ही नहीं मल्टीपल नहीं दिखेगा आपको तो क्या करेंगे तो यहाँ पर सो इनएक्टिव पे क्लिक कीजिए तब भी आपको मल्टीपल स्टॉक आइटम इसमें देखने को नहीं मिलेगा तो मल्टीपल स्टॉक आइटम को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ से पहले बाहर आ जाते हैं ठीक है ये बाहर आ गए अब हम कहाँ चलते हैं और बाहर आ जाते हैं और हम चलते हैं कहाँ सीधा चार्ट ऑफ अकाउंट पे ये आ गए यहाँ पे एच जो है हमें डिफरेंट वे में दिख रहा है तो एच प्रेस कर देते हैं ये आ गया चार्ट ऑफ अकाउंट पे अब हमें चलना है स्टॉक ऑफ आइटम पर तो ये स्टॉक आइटम पे क्लिक कर दिया अब यहां पर देखेंगे तो यहां आप मल्टीपल स्टॉक आइटम बना सकते हैं क्योंकि यहां पे देखिए ये नीचे एक लाइन बनी हुई है एच के ठीक नीचे तो इसे हम अल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो अल्ट एच जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ मल्टी क्रिएट आ जाता है देख सकते हैं आप मल्टी अल्टर भी कर सकते हैं मल्टी क्रिएट भी कर सकते हैं अल्टर करिए अदरवाइज मल्टी क्रिएट कर लीजिए तो मल्टी क्रिएट पे चलते हैं या ऑल आइटम्स आ गया यहां पर हम स्टॉक आइटम बनाते हैं तो पहले मैं लिखता हूं R I C E rice enter press किया ठीक है तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी मौजूद है wheat W H E A T wheat कर दिया एंटर प्रेस किया वीट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो नहीं है कम से कम ठीक है ग्रुप पहले से बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स का तो हम यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं क्रिएट पे जाकर के और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रोसरी ठीक है तो ये ग्रोसरी कर दिया हमने ग्रोसरी केवल ग्रोसरी लिखते हैं इस बार ठीक है एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया ठीक है तो इसको एंटरप्रेस करके एक्सेप्ट कराया अब यहां पर देखिए ये पहले से मैंने यूनिट क्रिएट कर रखी है तो आप यहां पे केजी कर सकते हैं क्योंकि वीट जो है केजी में ही बिकेगा ठीक है और यहां पे ओपनिंग क्वांटिटी दिया हुआ है तो यहां कर देता हूं मैं 50 किलो ठीक है ये कर दिया हमने और यहां पे रेट डाल देते हैं तो गेहूं की कीमत पंद्रह रुपये किलो यहाँ पे हम डाल देते हैं तो ये सात सौ पचास रुपये आ गया और दूसरा स्टॉक आइटम बनाते हैं हम गेहूं तो हमने बना लिया दूसरा स्टॉक आइटम हम बना लेते हैं मेज यानी जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं मक्का बोलते हैं तो उसका भी हम बना लेते हैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो ये लिख दिया हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पर आएंगे तो ये भी क्या है ग्रोसरी है तो यहाँ पे ग्रोसरी कर देते हैं और बाकी ये भी किलो में आएगा ठीक है तो ये किलो कर देते हैं और यहाँ पे मान लीजिए 50 किलो मक्का भी है हमारे पास और एक किलो की कीमत है पैंतीस रुपये तो ये डाल दिया हमने यहाँ पे आए अब हमको अलग से एक और स्टॉक आइटम बनाना है जैसे हम यहाँ कर देते हैं मस्टर्ड ऑयल तो ये लिखा मैंने मस्टर्ड ऑयल ऑयल ये डाल दिया सरसों का तेल एंटर किया अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी ग्रोसरी का ही आइटम है एंटर प्रेस कीजिए यहाँ पे हमने एल बना रखा है यानी लीटर तो आप भी बना सकते हैं यूनिट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे जाएंगे ऊपर आपको क्रिएट दिखाई पड़ रहा है ये खास फीचर है टैली प्राइम का जो Tally E R P nine को टैली प्राइम से अलग बनाता है तो यहाँ पे लीटर कर दीजिए और अगर आपने नहीं बनाया तो यहाँ पे क्रिएट पे जाके बना सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है तो फिलहाल मैं कर देता हूँ लीटर और एंटर प्रेस करता हूँ लाइक 50 लीटर तेल हमारे पास मौजूद है और यहाँ पे कर देता हूँ प्राइस एक सौ लीटर तो ये कर दिया हमने इसी तरीके से और भी कोई स्टॉक आइटम हो तो आप बना सकते हैं लाइक जैसे मैंने वहाँ पे बनाया कीबोर्ड माउस तो यहाँ पर भी बना के दिखाता हूँ देखें पहले से मौजूद तो नहीं है तो ये हमारे पास पहले से मौजूद है तो इसको छोड़ देते हैं कुछ और बना लेते हैं लाइक यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेन ड्राइव तो पेन ड्राइव शायद नहीं मौजूद है तो यहाँ पे लिख देता हूँ पेन ड्राइव और एंटर प्रेस करता हूँ ये देखिए ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही आइटम है तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स कर देते हैं ठीक है और यहाँ पर एनओएस कर देते हैं पेनड्राइव बिकेगा तो ये नंबर्स में बिकेगा ठीक है और हमारे पास 10 पेनड्राइव मौजूद है तो एंटरप्रेस करिए और यहाँ पे कीमत डाल दीजिए इसकी छह सौ रुपये एंटरप्रेस कीजिए बस हो गया काम ठीक है इसी तरीके से और भी कोई आपके पास है तो आप उसको भी डाल सकते हैं इसमें ठीक है तो फिलहाल हम इतना ही रखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम multiple stock item ERP nine और प्राइम दोनों ही में बना सकते हैं